Um, Come here. 哇！哇！我的妈！ 嗯。 talking <laughs> about? 哈，再见我的爱的花式狗，花 <laughs> 有人。no. be like, wow. Yeah. Ooh, wow. Ooh. ow, ow, ow, ow, ow, ow, <laughs> ow. 有人。

ваниль. А?